Ага, привет. Ну что, будем заниматься сегодня растяжкой? Хорошо, мама. Хорошо. Велиславушка, привет. Привет. Будем заниматься сегодня растяжкой? Да. Мы давно не занимались, но ну вставай разогреваться. Сначала надо побегать. Давай, начинай. прыгаем. сначала разогрелась немножечко. Теперь растягиваемся. Как в шаулине будем тянуться сегодня. Ты же хочешь обрести энергию? Ци. <laughs> Давай. дома занимаюсь, ребята. Растягиваюсь тоже дома, но только аккуратно. Всем пока! Муа.